Всем здорово, с вами Гидр 94 и сегодня у нас тест на психику «Попробуй не засмейся» челлендж в стиле аниме. Гохан Fuckity, yeah! Hamlet, turn around! He turned into a vampire! He's gonna punch you! Oh, shit. Hamlet, I can't watch this! Hey, everybody, I can't watch this! Well, some of us are trying to. John, please. Who said that? Which one of y'all dead mother just said that Oh, you touched my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong. Makes a man cause she has big titties? Or is it the way he every day? No, it's probably the titties. Now you're a <laughs> カートでハイキックすんのはやめとけчего батвейт? コナタの魅力に惑わされぬ男らはおらぬ。И к чему сейчас это лицо было? それでも男か。彼方によろめかぬやは男ではない せてみようあら何してるのかな角原さんデートの話を聞いて面白がってました Он н а п р о my nigga. Fuck down from there. Do it, you bitch. Do it. Do it. He's so. アリババさん、お加減はいかがですか Ну, действительно, what the fuck? 俺って白雪が持ってきたやつだぞ。そんな危険物なんか。Бибер. I got an elephant dick. It's long and it's wide, I got an elephant dick. I shoot up in eyes, I got an elephant dick. It swing real low, I got an elephant dick. I need a whale to blow. お前に頼みがある何 マトと手をつないだんだがちょっと失敗してしまった手をつなぐのに失敗ってどんなんだよ細かいことはいいキスするとき歯とかぶつかったらヤマトがかわいそうだからな練習させてくれ枕とかですもうやった距離感がつかめないんだ人間でないと 他でやってくれ他でやったらヤマトに失礼だろうがお前なら口が硬いだろうこんなこと頼めるのはお前しかいないんだやめろ気持ち悪い大丈夫だラップを持ってきたやめろ生々しいこれを間に挟めば問題ない大問題 Может так з а д <laughs> Pô. Класс. Дату. Опять Бивер.

議員さん土方さん悪いけど手貸してもらえる缶オ運ぶの Предпочли сломать руки, чем помогать. 僕はこの通り骨折してるんで申し訳ないっす旦那見に来たぞどんないい人か楽しみだ後悔するなよよく来たな私が旦那です в あああああああ ういうわけでこういうやつなんだ萩村なんか駅までの道聞かれたっぽいんだけどミスターオフィスアンドウォって本当に英語できるんだ <laughs> Ничего, сейчас тоже грохнется. Аллаху Акбар, да? <laughs> Точно. Запихнуть зомби обратно? Когда это вообще додуматься <laughs> можно? Your butt だ。いい加減にしろよ。問題です。死んでもボタンは押さないからな。と <laughs> びっきり楽しい誕生日にしような。 タイガー来たぞコケナッコケナッコケナッコケナッコケナッコケナッ相はお前めちゃくちゃ輝いてんぞ <laughs> どうしてだって私はありがとうあなたに言いに来たんだからどういうことだよ私はあなたの心臓で きながらえることができた女の子なのフォーあ、なるほど。 面白そうだってばよこれはそういう虫ではない虫は虫じゃんやろうってばよキャーって何がキャーなのかなあの二人を見てるとなんかこう поломала нафиг. Фу, э, это челлендж я выдержал. Напишите ну, в комментариях, выдержали вы. Так, до следующего видео.